हे hey गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेकअप हैक्स की वीडियो हमें ये देखना है कि मेकअप हैक्स जो होते हैं वो सच में वर्क करते भी हैं या नहीं करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पहला हैक है स्कूल से आई मेकअप है ठीक ठाक है अगर आपको अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है करना तो आप इसे कर सकते हैं दूसरी आइज पेंट करके देखते हैं कि पूरा लुक कैसा आता है नॉट बैड सही है ठीक ठाक है ये चलिए दूसरा हैक ट्राई करते हैं तो जो हमारा दूसरा हैक है वो भी हमें स्पून से ही करना है कंट्योर करना है स्पून से यहाँ पे नोज की और सीक्वेंस की तो ट्राई करते हैं तो हमें ऐसे रखना है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है हाईलाइट हमें गाइज ये हैक भी बहुत अच्छा काम है अब हम ट्राई करते हैं थर्ड हैक हमारा थर्ड हैक है लिपस्टिक ये हैक कोरियन हैक है ट्राई करते हैं never make promises cause I don't keep them guys मुझे ये हैक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया not cause I done don't keep them cause I don't keep बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये आप ट्राई मत करना